tere, mina olen Emma ja minu projekt on Kuula. Kuula on siis selline masin, mida sa saad, kus sa saad rääkida ja seda ka pärast kuulata. ma tegin seda sellepärast, sest et mulle endale ei meeldi väga kirjutada ja mul tuli see idee ka siis, kui ma kirjutasin, aga ma enam ei jaksanud. see on neile inimestele, kellele ka ei meeldi kirjutada või nad pole selleks lihtsalt piisavalt aega. mul on abi vaja heli parandamisega ja minu visioon on see, et näiteks kolme aasta pärast võiksid ähm, lapsed seda kasutada kooli jaoks, et näiteks kodutöid kirja panna või äh, lugemispäevikuid täita ja näiteks vanemad asjade meeldejätmiseks või poenimekirjade äh, no, salvestamiseks äh, ja näiteks ka sünnipäevakutsete saatmiseks äh, ja äh, ka näiteks äh, päeva planeerimisel ja see ongi kõik. Äh, see ongi kuula ja äh, see, äh, no ma näitan teile, kuidas see töötab. nagu näha, siis äh, kui te olete enda ütluse ära lindistanud, siis te panete selle siia ja nüüd ma kohe näitan kui te peate enda näppu hoidma selle nupu peal ja siis, kui see läheb punaseks, siis te teate silindisse. näiteks. tere! ja nüüd see on jälle roheline ja nüüd saab seda siit kuulata ja see ongi kuule.